Sugeng enjing bocah-bocah. Kepriye kabar ing omah? api api wae ta? Ketemu mana karo Ustazah Nik ing sinau basa Jawa kelas 6. Sinau dina iki cah ngenani babagan tembang macapat. Sadurunge sinau, yuk baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim Bocah-bocah kelas 6 saiki sinau tembang macapat. Dino iki kowe kabeh bakalan ngerti apa sih sing diarani tembang macapat? Kaya ngopo titikane utawa ciri-cirine? Apa wae jenise? Lan ana apa sih cah ing tembang macapat? Ayo diwiwiti sinau nih. Cak, tegesin tembang macapat ya Tembang macapat iku cak salah sijine jenis lagu daerah utawa tradisional Jawa Loh kok iso lagu? Bener cak tembang iku lagu saking gawe basa Jawa Nanging ono opo ing tembang macapat Kenapa? Tembang macapat iku ca tak iket paugeran Loh paugeran? Paugeran iku aturan cak ana apa wae sih aturan sing ana ing tembang macapat? Ayo sapa sing seiling? Paugerane tembang macapat iku cah ana telu, yaiku guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu. Duh, istilahnya kok macem-macem ya? Ora apa-apa. Kaya ngene penjelasannya ya, Cak. guru gotra ya iku cacaing gotra saben sak padha apa iku jumlah baris dalam setiap satu bait tembang macapat sing nomor loro yaitu guru wilangan guru wilangan yaitu cacahe wondo saben sak gotra apa tegese jumlah suku kata dalam setiap satu baris tembang macapat sing terakhir cah yaitu guru lagu sing diarani guru lagu yaiku unine swara ing pungkasane gotra apa bunyi huruf vokal dalam setiap akhir baris kaya ngapa penjelasane aja bileng dhisik sirae ayo melu ustazah sedurunge jelentrehake ing tembang macapat kowe kudu ngerti ana apa wae jenise tembang macapat iku sing perlu kok ngerteni ana sulas ca ya tembang micil tembang sinom mas kumambang pangkur durma kinati asmaradana dandang tulo gambu megatro lan pucung nah filosofinya apik loh ca tembang macapat iku yaitu menani perjalanan uripe menungso wiwit cilik ingetan ya dilairno nganti mengko wis ora ono ing dunya iki cah ing kelas enam iki kowe sinau tentang pantur lan tembang pocong, cah iki coba delengen iki cah duh rote, ono apa wae iki nah iki jenenge jelentrehane tembang ya ana guru gotra. Gotra iku ana sing 10, ana sing 4, ana sing 6, 5, 7, ya. Iku apa? Cacahing jumlahe baris. Baris ing tembang iku mang oleh diganti ora? Ora oleh, Cah. Lah terus ing sebelah maneh iku ana angka 10, ana angka 8, ana 7, ana 6. Ana uni A, ana uni I. Ya, Cah, ana uni E. iku apa? Ibu guru wilangan lan guru lagu. Mang kan wis dijelasno ustazah, Mang yo ing kawitan ana titikane utawa ciri-cirine tembang macapat, yo. Guru gotro berarti apa cah baris? Guru wilangan jumlah suku kata. Terus guru lagu yaitu bunyi huruf vokal. Yuk dijelentrehno ing tembang iki cah. sedurunge dijlentrehake ayo numbang bareng karo ustazah <clears throat> dicoba ya cak tembang pangkur jam pitu mlebu sekolah koyong ini rasane tadi kantuk kursus kursus soko pamulangan yo iku kang insun udin nah iku salah satu jenis tulodone tembang macapat pangkur lo us kok isine koyo bocah-bocah budal sekolah bener cak tembang iki ngelingake bocah-bocah yang sekolah koyo ngopo artine nih jam itu berarti jam 7 masuk sekolah. Seperti ini loh rasanya menjadi murid. Bolak-balik setiap pagi untuk mencari kepintaran. Belum selesai jika belum mendapatkan kursus, ya, kursus atau pembelajaran dari ustad ustada yaitu yang dicari oleh siswa untuk bekal di masa depan. cocok kanggo kowe kabeh sing saiki ing wayah sekolah cah. Ayo saiki dijelentrehake guru gotro guru wilangan lan guru lagu nih. Kaya ngene, ayo diitung. Tembang macapat iku cah kabeh ana sak padha utawa satu bait. Nanging beda-beda cacahing gotro berbeda jumlah barisnya koyot tembang iki jam pitu mulu sekolah iki yo diitung barise ana pira cah siji loro telu papat lima enam pitu ana pitung gotro tujuh gatra ya bocah-bocah ana pitung baris nah saiki ayo diitung guru wilangan lan ditemtokake guru lagune yo yuk bareng-bareng ngitung suku kata jam pitu mlebu sekolah cacahe 8. Nah, unine sing terakhir apa A? A. Dadine 8 A. Gotra loro. Kaya ngene rasane dadi murid. Ana sulas, ya ana sulas unine terakhir apa? I. Wirawiri saben esok. 8. Ana unine apa? U. Angu di kapinteran. Cacahe 7. sing pungkasane apa vokale a dudu sing n huruf n dudu ya cak a durung uwes yen orang pikantuk kursus rolas u kursus soko pamulangan walu a ya iku kang ingsun udi walu i dadi koyok ngono cak carane njlentrehake eh paugeran paugeran aturane ing tembang macapat. Yo wis kaya ngono cah, sinau tembang macapat kalian ustazah Ning ing dina iki. Gampang yo cah, tembang macapat iku. Us apa yo perlu di apalno yen kowe bisa ngapalnya tambah bagus cah. Nah, iki mang dicatet yo ing bukumu supaya ora lali supaya bisa digawe sinau maneh. Cah, ayo dipungkasi sinau dina iki nganti Maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah-bocah ing omah ojo lali salat lima waktu, ngaji Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, sinau sing sreget, ngrewangi wong tuane lan dadi bocah sing pinter, sing bagus eh omah. usaha nyuwun pangapunten ya, ca Lan usaha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ing 어차피 민구나 승리의